посещайте аэропорт. прилетели в Барселону. По местному времени полдвенадцатого ночи, метро уже закрыто, поэтому в отель поедем на ночном автобусе. Вчера уже поздно ночью заселились в отель сегодня проснулись, позавтракали в соседнем кафе, пошли гулять. Вот первая достопримечательность – собор Святого Семейства. Мы идем в офис Orange, чтобы купить сим-карту с местным номером и интернетом. Так, а вот теперь, теперь нам надо найти линию Инклюара. Нам сюда. Проходи. Мы едем вот сюда. thank you метро метро. очень похоже на то, которое в Милане. даже вывески те же самые красный красный код белый название станции. ресторан мы сегодня дойти не смогли. Поэтому в ближайшем магазине купили хамон, сыр, вино и теперь ужин и спать.